Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Rama Raden Abdullah kang ibu Dewi Aminah ingkang lahir Ono Mekah hijrah ing Madinah ajumeneng ing Madinah agara ing Madinah aseta ing Madinah asinare akan ing Madinah bangsa ni bangsa kores utawi yuswane kanjeng nabi Muhammad iku asowe taun punjul dikang taun Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma salim Allah Rabbi ja'al hada baladan aminan Allah Rabbi ja'al hada baladan aminatan warzu